generatora, daj. Ajde! Kao što znate već, jedan od naših partnera je kompanija Peltor. Ovoga puta ćemo vam predstaviti nešto od proizvoda njihovi koje koristimo. Do sada smo uspjesno koristili aktivne antifone Peltor 3M Sportak. Ja ih obožavam s ovom maskirnom šarom. također smo koristili aktivne čepove Peltor EP100 i ostalo je još jedan proizvod njihove palete, a to su aktivni čepovi e p 200 manje više razlika u njima je ta što sa ovim aktivnim čepovima možemo da budemo, da ne kažem, nezavisni od izvora električne energije, pošto oni imaju sami svoje napajanje. Znači ovdje idu, ako se ne varam, tri male baterije. Vrlo je zgodno za neke love koji su recimo mnogo dalje od civilizacije, što i ono što nama predstavlja pa posebno zadovoljstvo u posljednje vreme. Tako da ovdje ćete dobiti kratak tutorial kako se koriste. Za početak ćemo staviti tri baterije. Stavili smo baterije, jedinica se sada puni. Ono što je još velika razlika u odnosu na Peltor S100 je što ovaj model možemo da povežemo sa radiostanicom, što je opet jako značajno, pogotovo kod grupnih lovova. Znači imamo ovu takozvanu njihovu nek ona se stavi oko vrata i utakne se u e, radio stanicu i samim tim imamo povezivanje sa slušalicama da direktno čujemo šta je to što nam neko od ljudi u lovu govori. Sljedeći korak je naravno spram oblika uva da se odabere odgovarajući čepić. E, ja već znam na osnovu prethodnih prethodnog modela šta je to što mi odgovara, ali ovdje sad možete da vidite, svaki čovjek je drugačiji, svaka ušna duplja je drugačija, tako da sve to ima neke razlike. Pored toga imamo i, i ovaj kabel koji možemo da iskoristimo da za slučaj da nam da želimo da ih izvadimo iz uva da nam ne smetaju. Znači, stavlja na jednu, stavlja se na drugu i nakon toga biramo ovaj čep, meni odgovara ovaj, to već znam od prošlog puta. Stavlja se vrlo jednostavno, sada ćete vidjeti kako pravilno pozicionirati čepove. Znači, podignemo uvo, ubacimo i zakrenemo ga ka sebi. I on se namesti unutar ušne školjke pritiskom na dugme oni se pale i odmah čujemo šta se dešava. Namestit ćemo i drugu. Znači, kada pritisnemo dugo, one se upale. Sa svakim kratkim pritiskom mi ovaj, pojačavamo zvuk, to je potpuno isto. I, i na medium press on pali radio i sad možemo da budemo povezani sa radio stanicama. U suštini to je ukratko jako prosto, a znači s obzirom da čuva sluh i budite pametni, koristite ovo pre nego što vam neko kaže da morate. Zato što lovimo po kiši već dugo vremena. Ona kiša je baš... Prošla je. tu jesu. Dobro jutro drugovi lovci. Pozdravljamo goste ispred druge grupe koje je u sastavu. Nije koja je u sastavu lovačke sekcije Svilajevo, odnosno Jastrebi Svilajeva. Danas po lovnom kalendaru lovimo fazana, odnosno danas lovimo isključivo petla. Molim vas da vodite računa o bezbednosti u lovu, da vodite računa o kolegi pored sebe, ispred sebe, da ne bi došlo do neželjenih situacija. Sve ostalo mislim da znate. Nadam se da su vam psi vakcinisani, da su zaštićeni od parazita. Toliko želim vam svima dobar pogled i mnogo uspeha u današnjem lovu. Hvala. Hvala da. Jedan naš kolega misli da s 24-icom može napraviti rezultat, ali vidjet ćemo.

Ja te još puštam, neću da pucam. E, a puška mi zapušen, nisam još navik kako ide ovdje. kako ide, koji... Ajde sačekaj da dođu Nikola i Mali da budemo u ravni. Niđo, sačekaj malo. Dođi, Beli! Dođi, Beli! Hajde, Beli! I on vamo nešto traži. Opa! Podivlja misliš? Dođi Beli, bravo Beli. Bravo Beli. Bravo Beli. Dođi vam, bravo, bravo mali. Dođi, dođi vam, dođi. Bravo mali. Bravo mali. Bravo mali. Bravo mali, dođi, dođi, dođi vam, dođi vam. dođi, dođi. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Salvendi! Con Koka, Koka, koka. Tražim te, ne Ecco. la verità. La verità. Buddy. Simo je, pazi vamo napred. Šta? Ko? Bravo, Hadi Britta. Hadi ama Britta. Hadi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Дай, Ватура, дай. Haydi. Bravo. Дай апорт, Ватура. Юрий. Odavde pretrčao. Pretrčao tu neće da poleti šta Pa jebi ga. Ker. Daj apor Brita. Koga je dobio više, a? Ja sam govorio, ali cekao Aport, daj matora. Dođi, dođi, bravo. Brita. Bravo, matora. A, mašine čestita. Možda sam Pa samo u glavu, kako drugačije ba. Bravo, traj vam. периметр. Nee. Lijken we het er. Lijken. Hup, Bravo Matara, ajde nazad. Stali. Evo petak, gledaj. Brita. Beli je unutra Unutra već. Vendi. Je to puška, to je vjelina bat. I ektore ima. Aaaa. Port. Svaku čast. Aha. Aha. Poka! Snimio? Da. Aport! port. Svaka čast, je. Bravo. Sad smo i ovdje sabili, vodila. Vidiš, rekao sam ti, O, tamo treba si tamo, jel? Aha, dobro je onda. Jel ovo, sad su se ono, da, sad nema ide. A možda čuješ još. Sad najvažniji deo, a? a? Sreća pa je ponos ovih drva. Samo već pa izvedi. Pa. Veži, veži, obavezno kenove veći. Vendi. Tara. dobro, Možemo dole već, a? Sada ima ovdje već Beli, vamo, Beli. Pa je moguće da se digo iza, ja ne mogu verovati. Pa je moguće. Ko ništa mi nije jasno kako... Da sam preko njega pukao. Tačka mi je bila malo preko njega, ali izgleda da je to to. E, hvala. Bravo. Koja koka Dođi bele, vam. Nije to tako daleko palo. Ali ja prilak bio. Alje. Alje živa. Traži Brita, daj aport. Traži. Tu negdje. Eto, ovdje. Daj mali. Traži beli. Traži beli. Brita, daj vam. Daj aport traži Beli, dođi, traži, dođi Beli. Beli, dođi vamo. Aport. Daj mali. Bravo Kjer. Bravo psu. Ja nisi moći da pričaš šta radi danas. A za domaćica, domaćina patka. Đây. Đây. Đây Wendy, nó đi. Wendy. Đây. Đây. Đây. Đấy là cô cả. Bravo. Bravo. Coca, bravo. Né? Ei. Bravo. Aport. A Aport. Dai, Gavendi. Dai. Daj, Vendi. Daj aport. Aport Vendi, daj. Daj Vendi. Odi Vendi, bravo mala. Daj Vendi. Daj Vendi. Odi Vendi. Takmiče se, takmiče se kod tebe. Vidiš što je ovaj lepa. a? Bravo kolega. Ovo je pravi. Pravi ovaj. Pravi ovaj to Vendi. Da ima, repu, ima rep, bi ga preparirati. Evo kolega, ti nemaš. I ovaj maratonski lov je uspješno završen. Dva sata.